10 saniyesi var. Çok güzel. Kametten ben solda. Gömüyorum bir, gömüyorum. Göm. Gömdüm. 10 saniye sonra gömüyorum. Gömdüm. boşluk oldu boşluk. Ya git git. İrem geldi. İrem! İrem geldi. İrem geldi. İrem geldi. İrem geldi.

我资发完老啊！工资，哎谁？谁？谁？ Pomóż ktoś mi biegać.